Сақамук түрі тонютын бір көріңінен мастардығы болар. Ол күрдік мастардығы көріңе сылттан сылақсын сайдан кәңен, Э, саңа аттарыны тахаран, оны тәңе емеқін елдәғ бұпастығыз бұтчыңнақ күштәқ баутұрдарынан ұхилақ, қағилақ көләчілерінен сыллата баян ер дейін бейге күннәті Мастарды істәбет. Мастардығыта келін мастересленген аттанан Россияға кейінік тарғанан әрәр. 1990 сылттан бәттәқ мастардығыға Джон Болғымтының тардар гына олыс сайынна тобусыта. Ұхилақ, қағилақ көлөқтен әреккес кейі кәтәр спордың көніңгі болды пауэрлифтинг пауэрлифтингтен штанғанын жарықтынар нұтча, қапқаз бұқатырдар ұлғандық сәңгәрділер, кейін регионлар, обаластар қырайдар спорт бұқырыңар күліқтегі ұйтар болуылар. Оның мастарды ғытар сиеті хамығар тағыста, 2 үс сыллақтары сиеті операция талылы бұта, президентінен Александр Константинович Акимов анаммыта. 2 сүрбе өз сылы Республика біт Эльдархан Әсен Николаев үлі сылынан білдер біті, бұл сыл чәрчетінен үлі жоның өрі тұтар, үлені руйдур жоңға, үлі кейіті ден білемені олықтур тұғынан ұйяға тағар бұта. Мұсыстар сүрбе ақсыз күнігер жокуска қораққа бастың бейін үлі үлі кейіті білемені тұтты. Бақстындар кәкелерге тренер Николай Ильевич Константинов бар. Мастарды гытын бүгүнгүтө инники кескеле денетеге бүгінгі бирини бігі туһа яхпыт күнү көрөштөр бет үтү ки хәннән өрі боларын курдук быһап жүргә үлелибит онон бүгүн бу бүгүнгү теме битигер э, мастарды гытын бүгүнгүтө инники кескеле ден темега эги күнү көрөштөр бет көхнен булын денеме өри ыңрабыт Көрдің екі тұтағыз тоғын он төт, сәтті он сүрбек кел 12-ден бит Үйтіу кейхені бағына бұд, бітін сәрген көрің сағылы бұд. Керек қайын. Үйтіу кейхен. астырдыгытын бүгүнгүтө инники кескеле денетиге бүгүнгө бирибитин биһиги тухая быт онон күндү көрәшләр бит сәргән сәңәрин көрүнгөн өңөрө быт бүгүн биһиги бирибитигер кыттынылаллар сылжыттар бұтын бір бир аттан билихиннере бит Алексей Трофевич Афанасьев, Россия Мастар Дегетігар Федерациятын президентін сөбеғетіп, Мастар Дегетігар онына атақ 10 саха асысыр спордың мастыра, көңіл тұстуға әбескі өз мастырға кандидаты, Сахар Сүлкетін Мастар Дегі Федерациятын 1996-та 2010 сылға бастығы толырочы директоры, 2005-15 сылға бүтін Россиятағы Мастар Дегі Федерациятын толырочы директоры, Арсия спортқа бочуттағы наставнигі, Сахар Сүлкетін физкультура оны спорт көтеулі әғулі әйті болар өтеуген. Николай Левич Константинов, Россия мастардығы сүрін тренері, Эбескі үйіз боксаға мастерга кандидата Российская Федерация пауэрлифтинга спордың мастеры боксаға республика турнирдарын кыйылаға, онны призера, Саха государственный университетін 2 түгілләқ кыйылаға, мастер дегетігер Саха Русукетін қасты түгілләқ, Бағалайман Чару Ньютон 2 түгілләқ кыйылаға, Республика Нұроттерінің Ньютон 2 түгілләқ призюра, Становы Тянгаға Анды Ду 2 түгілләқ оны Европа кыйылаға, 100 түгілләқ рекордсмена, Нұроттер керлерінің судья, Саха Э, Салгы бихеқа э, массажист сақа херен мастар дегетегер хәтіпте түгілләқ, сельский игры үш түгілләқ, бағалай манчаро ньютон қасты түгілләқ, абсолютен кыйылаға, 2009 сылла қарасы кыйылаға, андойды абсолютно көліған үш түгілләқ призеры Евгений Александрович Сипсе. Мастар дығы бүтін Россиятаға пирастатын толырочы директор Иван Васильевич Сипсе. Педагог, спортивный журналист, книга тахаратчы, сахар сүлікетін бәчәйәттен, физкультуратын, оны спордың туйгуна Николай Озеров атынан мәтәл Кахайна Владислав Петрович Курдық. Букурдук Бу курдук составынан бүгін беге мастардығы инники кескелин туһунан кепсетәрі мұхынны бұд. Онын бүгін атақ тәпсілдұрын уруккыну, койккыну, білінгені, инникіні, үшөй ә, бәті оларымы кепсетеқіңнен барғытын үңірі бұд. Николай Левич, әйтағылыққа ә, тұран бұл мусуста сүрбак сыз көнүгер үлек Бұл диен бұл билимел уруята бұл букунан істенеге ғарды лейбет. оны тете егін билгендер бір әтін ғардым де. Э, спорт қасты көрүңөр желектен ал жубыккан бокса мастер дегіта, пар лифтинг становой тяга ки <laughs> э, олус тен ататым, ататын қоттым, э, урукку кемдер ите ахтаханан астақы ғосынан бұл спорт эн осқолар дақтан дактан Қаған каан дагатай тоқтан сағылабы кыны оны оттан бүгін сәгәтен көрөшле бидер кепсер. Атты мен бен намлуһун баста оқымыстарын әлейтін төрттәқпін. Онны бүтім, бүтім, бітер бүтім. Оттон спортқа Физрук бұт Азаров Николай Филипповичтен нахачу физрукта атыбет. Кіне оны шүйді тренер методический грамотны Иннен спортка э, киниттен кини үйретитинен тагайытынан хыстан арас севчелерген хыджан. Онтон я э, спорт дөбүлән бал пачаңылды ярттан келлек келләм Онтон школны битерәм баран э, армия барабын, армия бит емен я дальше директанам. А то школа хаҗем арас көргән бартын бар була бит. Бүген дә дибетем бокса, да дибетем баскетбол, волейбол, домат, үтү. Онтон армия темермен сүрү, аны кайһар айарга бастыкадырату бутум аны тиеммит онтон э, бу э, э, саха государственный университет кирен барананы боксага кирбитим бокса хуруптаран бокса сексетер Ладенов Сергей Степановичен республика дөлак тренергер эчилибитим ол хана бары күстө боксерде бары ите юнаш стадион били түгәр мас павильон бар ите келәстәх онна чилләр тип тостуктар шангистер онно аллар деме. Юрий Пещерев, Дмитрий Шарин, Иван Евсеев, Дмитрий Новгородов, Мархарлан, Иван Савинов, им көдө республика Антон университет кенттен тохы төңгүлгүлләп битем. Скутуга преподавательна. Аны уже боксовтан тох баскетбол үрет. Он масса дейт Онтан де тоған екі бастықы чемпионат болар дем болды жүрекчіге. Амна бияқа намыңа туан ордылар, сүймеддер күрәттіхи, декап бар, онтан баран кирісті бет. Онна алтын келе соғы жоқ, соғы мен бастан кебістім, ұлыс бар. Ненен бұл 14 тосунимон түйөкүнүер жүрөкчиге барагат дем алла яана бастабытта бар бар болду <coughs> онто жүрөкчи тиен э, бастакы деген улахан э, официальный күрөктеги чемпионат республика ден болду бу алексей трофимович оно э, главный хүдүйө онно тиемин эме бастан кибистим алтон икки мастырдыр ин баалар мен яамар николай попов деген жүрөкчи мастер бар кандидаттар баалар хин халлар этим дагана эме кайдары эме бастан кибистим сходуге еу күндік. Оттан те жырыттана кирин бардым саахым раатта бастыр бар инан хаддар олар мастер толорбу кейен ханаалаах жыртанаам де жыртанаммын отут сеттебер тоон көт жыллаах толорбутум сахайр мастер баалым бартанамын онтон отто те жырыттанан ол сағына бен болса тренер етіп филиал нам бұлғын дюшатын филиалы Оның тағынан ол де маска чиен барды оған екі аллахтан ота Еті, спорт әтіргілі көріңгер, үксігер жарықтанан қолының көрбекінде ағы болу жарықтан батақ көріңін Еті, болдар бәйін солғын көрдігін әбеті болуды ол әдір әді жаңғын Атын, ол сенің спорды сөбілер болдан төрү көс колуттан хагаламын. Дөрдө бити боксуну хөбүлгертим. Онна баскетболу, баскетболу хөбүлгертим. Онтон маска боллагана Те болды. ол барамын. Ол санамын бағар Онтон онно ол намга каябын, онтон республиканы тиен каябын, онтон ханатым э, раската манны болланы э, мастер толы рухай бебиттен токуйдатам. Онна ол дежартна кирен баддым, ана махан болланы динамична, юшем бай көрүн. Ана ол сагына де хамыны келдилер. Ана э, Степан Лисиевта, Григорий Барашковта үртө жок калан улук азарт богота. Менен тегебиз бу көрүнөн жартыны хиппин жемин. Битереббер боллана, битерем хагана, ана возрастной э, тох келдер биттер, лимит. Чемпионат республики кыттарга 5 күн э, ахырбы болған келдер болған жеттер. Ол дейін онты сыйы тоқтан қалам де. Онда ол түңілі өлдет ер біріні боксен хоқ болды. Ол дейін үлгі жөнлік тоқтан қабыды боксаттан. Бұл мастар дихига э, тренерна қайдақ қалабық күні? Мастар дихига <coughs> Бастан э, икетен аллаха э, бу Алексей Трофимович көмөтүнөн мудунга инструкторны кийбидим. Ол лихер тапытна икетен чал алталлаха э, кийне халлыбыта. Манчар атынан спорт националь көрүнөн кийне. Ол халлам баран жанна штат көрүлүбүтө. Мастер дефектер. Аны инекети юридич директорден кебите. Аны бири төкөнүн гранлам баран эйген штатны тренер оңрабыт дейт. Мастер дефектер. Ол онно хоготагы деп, хоготагы тренер. Онна ырхан, э, конечно, да, оготон тренердир. Он болды, бол төдүбүттү. Хер. Онтан ота дия штатный тренер болар там. Онтан он төсөллаха аны тугунан анабыттыр, бастан хас республика старший тренерде. Э, онтан э, биде шетинеге тоқ боттай, бастыкы чемпионат, анды чемпионат. Оннан Россия старший анабыттыр. Ол онтан ота дия он төртке старший болуын он бес жылдан уже главный тренерден болды онтон ата быжеон токсусуп ол бир эттен да сагылырга устуктардага деден э, билигин э, төрдөбүт ол кулура агылыргар э, мастарды хиктар кулура мажынлар төһөл бактар этэй онна сыл сурук билден туротун күштақ кихине итен тахары сыл суруктура булда. Тонну ка ха ол хана хотак буламын рахан те билен бордул бар иген э, давай тохта диле задание бериле була. Мана группата э, наборда ят. Мана школалар карьеретим. Скоро то школалар карьеремен э, доска объявлений бәмеддеттен белемнән билдерилгән йөрәтем. Ол инде чиле кәләләр дә. Школалар Ите пайл ченерацкада анна арнор мохаптах. Ол школа вернәһен кәбит. Ол билдиринен кәбит. Ол билдиринен була. Кәлбиттер антын тәчил улахан биддер улахан спорт үлехте болды, биддер үтелі амастыр болды. Дөте <coughs> бар. Антуран Николай Дәбіш спортсмен работах тренер бұл. Кені хуруюннан жарықтандар. Ақалыын учалы шөбәті хуруюн. Білген тоқты болға барауыд, тоқты болға нәргел Мастарды хытын бүгүнгүтө инники кәсбилен диен темеға бүгүнге бирине биге тухайыммыт бу пирге тахсан кәпсете ана атастаһы олоро бут тохтулга бырых эннигер Владислав Петрович реклама гелем быһы түһен бистети этен спикен сайындарын бу Николай Ильич идетнен нучатлын нучутала. Онна баллана олус хомога дүшөй дикуру яр. Нягна мен амбастан спортивная кутяка күлеликелер бар. Мастарды хытын туһунан кини хуруяр хүрүннән. Мм, сатылары. А, икке тылнан хуруяр, иннягынан ол оғылары хомярыгар, бу мастарды гитин нуру акайынларыга жаки неме өңөлөк ке. Мм. Олен бу мастарды гитин федерациятын хүрбебе сылын туаларыгар киниге белемнән жа бүтәр дебит, ул кинига кини спортсмен, тренер, спортивная династия төрүттәчи, тә. Онна ස්පෝර්ධ හිද්ධතාච්ච හිත්නා කස්ත හිට්ග İdeanın tılın ucu tala. Ya bastı görem onluk. Ton iki de Allah'a da bidim. Hmm. ne istiyordu. Hoca tıl ucu сүмірді қуандызын сүрін тренер алған. Мобилден тұрар улахан әппейтінес, онына улахан сыл сорық болар болды ғади. Ити қаһанан э, алым дейтін әті, екі тегінші? Екі тегінші 10 төкке старшайынан, 15-тен главный тренер. Ити үлетін туғынан? Оттон әппейтінесте э, <coughs> олы э, главный тренерден, тренерске советтен бар, федерацияынан ол тренерлер кітті белгілі дейбін олар сезон айы чемпионат э, россии түмігінен состав э, россия футболнайын түймедейбіт бастага састап бара бүткәріннан ардамыт ыталыбыт холор чемпионат мира бастыгүнемеддер чемпионат бұйыл холор чемпионат э, европа икки сүнемедде баралар Оны үстемеддер болана холор кубок мирен күдүк болар болана. Онда баралдар. Онтон кемер барбақ болана атастандарын берен, кемер яжан халын сөп, паспорт алдыман сөп. Онда бараны бир шилле бар булаштылар. Астар. Оларга я мен мына тохтан берен. Олардан берен. Онда тон туагин көдүлөр хоро спортсмендер план тренировкаген система. Оны хүрен берәчим. Оны тренерлер холор мен раз бапурустардан. Хор часовой поездтен тутуспакка дүйін дүйаттаған еңіз болын олар хоғыруттан хоғыр олар ашыларын атын болар часовой поезд. Билбеккелер? Это умнан көйелдер Расчет Олар ол хасад деді. де, олар кеп э, етті э, Олар Телефоннан, деген план сөрген бере или тоқты бақытындар Олар Тоны Тону Иван Васильевич тугунан алтатна барата үчө бадан баранер. Талана ғытчат сылтан сыл тұпсан көстен ерду. А талана гычаттар балдар болла. тақсан тахсан хеллер егенлерге бұл бұл быйыл өрте чемпионат России уфага бу бутур мел бапай аңа чуй болаттар тахсан кайбиттер. Россия сборная холор бұл От игер бихит охораттах бут чемпионат Европа. Онно состапын үйдөн көрбүт марай кыргыттарда бир де сака хога Барта центральный регионтан кыргыттан баралар бит. Бихи сборной битлер. Оны көрмөн бем сойдум хайда онно үйдөн. Олон оде чемпионат мира баралар акалар. Хасна хабар. Инник тохтар тахсан ялдер. Андар гендер күйрен ялдер тахсан. Эдже жоннограмия. Амия кирен уже кирен ялдер конкуренция улатта. Улихин эдер үчектер оқы билен жерталар. Конкуренция бары чугай. Чугай бе булай. Конкуренция бары чугай. Спортсмен хайдар. Бия бу холор Россия чуминде махантер самый күчтәктер же лапала. Строго. Анда манда атын тохтия ох. Вария. Ондуга. Мастердыгы усториятын атаққа тұрутын лексетірге жүрттен бұ амастан халай олар бұл кеге бәккеден білерім болуы қайда қатай ол сағына дейінтін ейтінейтін ағылым мастар дейді мастар деген кеттік бұл олақ спорт біттегі көреген да оны емеске бар болан қалбатаға бұл мәнек бар бұра бігі төріттер біт өбігілер біт сақалар бұл жегіл біт он жылдар бұйлақ ру таты бұлар бұл улақан руларга ыңырыла ыхтарга болалар бит ота бұл ол бұл үйенді кепсенден күрдіққа онтан бұл кенники хайдаана диэн бу э, онтон тыыччы тогус отуз икки ыллаакка бу сахарын бастыгыс партигада буолбут мастер тен багыр республика чемпионаты ыдыллар онтон тыыччы тогуз жүз бар болар онтон бетте аяқ элбек бутах. Онтан бұл ол ол ол онтан бола <coughs> республика чемпионаты болып болбуттар ти Брелевич Николаевич этен асты бастығы чемпионат чурапчыга жонтон хыла ытылларнар ол бірген болмай. тиер командалар чирендери онтон бірге уортубута федерациятер якынды же туакты хана гибиде. Ол тыгче 996 жылга терилибите онда ол терилдерде сол жигим биктеп битүрөбүз дагы бүгүн онда тигим Прокопи Прокопович готовсып үлгүлөр докторна. Биктеп битүрөбүз онда току сол биячи министр Петр Егорович Поповка, онтан ким болгон ол <coughs> э, Прокопи готовсып эме ол те биктеп битүрөбүз анда мен туак сол биячет уақ госкомспорт білесетері. Ол мектеп бітіремістер идеяны ол, конечно, бұл национальный күрінді күскі хайдан бардақтар де. Соны идеяны келдер біте бұл аңардас маскар болбаққа қапсағайды болуын, атаған үйтеді болуын. тоғын екі ол чечерапчыға ол бастығы чемпионат кірді, хайынгар төрін бастығы төрін тыһырын бастыгы онюлары болар. Тоған икки хыллақ. Онда жол эми ол мастар дыһытын келдерендер. Отта мен онда команд команд командалар бөкәрендер, кытташлар бөкәттәндер. Бет шөйдік бар бұт, онда тоған алталла қал федерация тәрбеп бет. Сағаригар. Онда бұл ол сыл бұл сұрып бұттен бұл мастар дыһытын сайыннары лустарга әлбә лустарга онда ол уяһанардан ырартыяққа дейін бұл урут аяқ яғни иккилер яғни ырқын яғни чепчек яғни дейін бар онда ол уяһанардан ырата пикетте онда тоқтан республиканский турнирдер урут эдде федерация триллионер үсере турнир бар еді кем мас мәхәле күштә дәкін турниры оны бесте пошақты аңласка анта кендеке ол 13 13 турнир бар бұл хаҗибет 14 Бүгін олар балалар болалар мехим белерін беремелергер. Үті әтін хардын федерация тәрелергер ұлыстары қабан күшті оле барықтақ те. Онлық. Инне қолуыра сағылыр кетер қасылуға кетей. Бастан үксін бұстарға ол. Эти күрек тегелерім. Онда жем білі хүнгенен, ол туақ бұстарын еме, соғыры хайдан, там, Ол қолуыра ағылырғы тігер сыл сұруктен білден тұрар, э, мастар дығынан жарықтынар, э, жөнәр гендел бәті әйін болар болды. Мастар спорт спорттан туақ э, кейіне етқан еттен барыттан бардан әр. Аңанда сол қолура күштәғын, күштәғ әріден болбаққа. Анда түп жылған түген ер түргендік үйді соққанда, қамдан еққаннады. Ол координация скорость барта ирер түрген кымсыйлар ол э, тренердер э, төхөл бактырет ол агана ол сагана тренерин хал бага бак эти уустарга бардылар онтан жекеллиги те федерация трелибидиген ол тренердер энтузиаст тренердер ал же таксын ти үллянки тиенгелдактар же бу Дегуске Кораков, Николай Левич, Николай сопронов Федор Дегтярев, Тендер, там был улустарга Билген бияқа <clears throat> республика аң күрдіққа тренер бар. Республика тренердері. Ол қанаттан ол саңа әрелдері әрелері бұлақтақ. Онда тренерді бұл бары нағаш Онда нағаш үлдігі жылы білген күн бүгін бұл мастарды Аңды әме дуған алаққыны? Беге оттан ол эми ол федерация тереп битер ол сен бе программа тусурен бит келдирдик биттим. Спорт комитети олганы госком спорт. Онда ровно тогон алтазлакка кем Михаил Ефимович Николаев, онда жемле президентга турар тугата. Выборная кампания та. Онда ол келе мастер дейтин күчтер диякын турнирин көрөн баран. Бу көргөн каятат дагыны бехет вакыт олимпийский көрінге тедде қана дейді онда кені сорық тұрардағы дейді Онында те біктіп тұрып іште ол идеялардан жегеддік ол программа киелен онында ол сайындаран элбахринен амбастан бұл республика Токиға токиоға бара бұд. андай туда сумы күрік дейін беремедігер онда павел пенеген идетті әжіп жіпіта онында Олка бағытыр күттет ежі бұты. Мантан бәлерін мастырын, тірден маспытын ежі бараннар. Онда ол біріштіре ден кыракы еғызыртын бриллиан. Отан Японияны бриллиан мен ұғылға папа интерегергенлер та хүдден кеші бедеділер. Оны әппеттір ол бұл күрақты ені ұға үстеді, ол сума анды үділа күрақты Білген бейге салғы тоқты болға арауат көндігін өшілер, ол көнеттер келі яқпет, бейгенігітті бейлге болың ұратымын Күнді көрәштер бет, әпіргер келі бет, бейли бет ортолауыта, бейгі өттен бұ тоқтылға бары қаннегер, бұ Сақа Хергер Федерация тәрелілер кәмін бейіқі ақтағанан историетін бұғатардан Алексей Трохевич Кепси олырор, үтібарын Кепсән істаққан реклама келен бұғат өйен біз біте Бразилияға дейді бітеді да? Япония. Япония. Япония. Япония. Япония. Япония. иккиди үстү бриллианы бул ондук ижбордактар иди онтон ити мастар э, дыйыта тога этер чити күскө уйбити ди бул конда бработулар ибита уруппаллагатчы жа бишчи голорнерен ала маска камнап бакарары э, олораган күшті күстаг жонда ким олар кырты маска камнаттың дуре серети улаган эбитер жанды кыйттыры болар биддекке жанды камнатың даган бра булар ибитигер э, онна ите барын экология жаспырды доска доска бар дейт уақыт тренер мас ол тренер мас команда кетті хәбә қара қамды яқын сүйрекке яқын сәбә таққын мен корпускен еме оны оны оны сөбеләнер онда ол торматишна да гана олақ аяқым бұта урут ол Хорохтар мастер дәрсе диге телдер ите. О же бу сиспит айка мастер дем сиспит гечер дендер. Бу жарга боллаган ден. Бирин сис сис сис боп программ турбат. Олар трамага ден. Арайти чер бара хана кинчер бир доктор ди крала эти брабыл олорьян интернета жон херге үтчер жон тардыган онлук бар бу тәдиен атаган э, салгы э, биһиги Евгений сипсебегеттеп кепстети бит Евгений битүге хенне түген отөте эйгин билендер битер бигенден ардыбыт сахар мастер дитер хәтте түгелле кыйлагы Ән бұл қолыра бәйін сағалағанын туғынан бүгін көрәштер білгеліме кірді кепсерин болар бастығы дерінерін кеметей э, тоқтан сағалабы күні қайдағатай. Амбаста спорка мен кір әддіқ бітті хыстыған нәдім. Ұрыт кірі ғаддиян тұстук, әй, э, амбаста үнкі кәлбеті, үнкі ғаддия, пианин, пианин ғаддия, өмде, көдан тәкәне тұстук әлбеті. Окей, Прокопий Семенович Ионов дәрктауды, онна 2 ел күді ғаддиян барамын, баскетбол кәлбеті баскетбол это школа была аде баскетболна интересна будем вот онна кем кеннеке тох аргунова полина григорьевна де учутал бы кәлбиде кейін үшеуде көчуямын баскетболлан игровой дата, туризм хайнара деген лыжный поход огорачу велопоход огорачу вот вот сүйрен көтен ол кенеттен уже пет, пет училища тут туттарса он физрук деген кейді ақпетте чуба тас пыт антон э, бастыгы тренер банкыттан э, күрек тигенне көсүбүт Федор Матвеевич Дегтярев У солдата кептен тәҗәр он абсолютно га кинекатата дыспыды күректе тух сус сус күректе ите булбыды вот он абсолютно га тадды конечно хоттар буды очоло кендеровайда ана ол ол кентте вообще үш күн вообще орынды кыян турбакка ходит эс тух болла вот ол уже әйелге тегер специализацион олар пыдым. Кәлән Федор Матвеевич кәлән мастарды тегер набор хумми хаджавын дебіті, аны кирек бағарағым дойден. А кирем дебіт. Бітті ол кәйді тоғойын түйе сылттан уже жарық бұтын динамо ағалап, чолар көйті үмбіді кенігер. О динамо атыттан аркистер дебіт. Динамолар кәлелері дем бұл әдәне. Вот. Он чуть байтык Федор Матвеевич жарықта, ещё үші бада жарық вот, баскетбол, баскетболду сюр сүйретебейт вот бидде ол башыма ол дегенде аэробика музыка хопату дяны үнкүләди даха ере третий у да хайттан барыстак бит. Отто күрөхти отчолорге ажиотаж бөтөтө, оло мастады, мастады. қағылақ хагылах деп күндүк. Анда Анатолий Байшевти кишер бидер оло. Кенникина. Кинекитта хам албетте кинекитта киши бейді Анатолий Байшевти Сабин Ракытта, убайды браттар, томполар. Владимир шарин әкітті және Байшевтин помоска тавастак боло жестко <laughs> амбасынан хай или может мындың бараңы эс утуйот кенеке уже юрнаалла хайер ахарын беребенен <laughs> ондук албастага битти <laughs> настройка локка тагына кылу достор ки достор жанна быягынын мугутан төһөгө тиэжибде 135 отуз бес бола жибде кенекеде чаштырга деген бар буппыт Моисей Трофимович Николай Ильяевич болған Арсена, вперед, <laughs> егіт. Мен, Анатолий Баевичі, Протопопов Юра Вланде. Тәйті үйге манны кәдячі өт. Тәйін, онна манна. Самый бұл құлығыра э, өйдінің қалбы кирседен бар да құлығыр. Хар бізде бар да құлығыр. Улхан әрейін, әрей мұң, көлігін тоғын кәлбет, күйін құтын Хамай, Бу, кен Туттар құлығыр метәлін дейі қады. Нені теді қаттығы ғаны түйен амбаста колодку көгелер егер явна бары тух бұты қарбалаққа ну оны бұты мен оны бар я көг геракл ден хмыя ой оны а капурин коля хал оны динамо кукурай кыйыхана дало ди настройка тана дало вот антумана самородокка де кисси боллан анна катанах киссиде жана кыйбытым калаткон алах онна кыйбытым онна икки тыгынча аллаха покросхагга дяка онны ме катанах тухата момент нартле чё момент нартле нашыбы нашыбы бибите да стадион тобус толор стадион тобус толор ол ал үйетте мын толпа үйренишпе жана көрөрүлөр Он серьезно кисет mm. Или он, или я <laughs> Кинеға тәңнәқті. Да. Э, Бия түліппен бар дейлер, келегілерім. Әтәлілер, алло, қол бұбыт, үтеуге хәнен? Алло? Ау. Дұрабы? Дұрабы. Эпирге тағастын істәбет болғая. Э, Тоқтара, отын кәпсе бұрар бұтты. Тән телебе херес теме, мегін хет эпирге тағасты бұт, тоу итілаққын, мен бұл қатастайын деймін иван иванович капурин деймін мен иван иванович дұры ба деп олаттарға істіңе ағарды вот болдағына маннық маннык бер берәргіне бұл туох бұл әхил дейті ази он юлары болары дұрар Онна тох оғыларға бес ұяғын дейін кирен тұрар. Өте балығанна дейбітті. Онна қолығыраты бен, алтон, эттон, ағылон, ағылонтон үйе дейін. Бес әрәкі оғы көттар бір команда дейін. Сақа әріттен бес әрі оғы көттар дейін. Оны э, тоғы Икки команда оңорбот оңорботлар онна botlar. Onda ýağın ikkerde olarga onlu kilegen ulakka nebet. бен бен бес ден beş diyen kolara beşli Бастығы bu кыргыттар oskola olur азии кыргыттар kırgıtlar эбите ebite bollar. Erdetten bulan toğo kilbetağay diyen hep de. Onuttan mastar bireti bollar diye. Hep de onu bir көрүңмүн мастар дыйта болу это боллач. Итине ким эпеттире бите болла. Те мактал. Өп Иванович, мактана бут. Кыйтыларың ген? Көпүрем була бут. Дене хори дохайн. Ахил болар э, Азия болор Не петтем да. ата Иван Ивановичка э, бопрон ген улахан мактал. Тах тох тоханнах бопрос берде яхап. Тиди тияжи келер хылгыптан буланнанан турар, онтон хити яһаннар өттүлөрөн эттехавлагына биэхэ анды дутага бравла дем марин бир маскаде барбекке дем билебит. Ол бравланан тухлан оңлар хим бир онна хүрүннете муллана тух бравлатнан оңлар. Россия бравлатнан. Хити бравла булагына ми спорт Россияга бирге тиллер эме барта пиркаһынан туунан таксар. Ол бравла чарчытынан бир барта оңлар иде күрәхтие һинәгәтә һәп. Онто инте кыргыттара киллер бәттен булланы неме 14-15 састахтыр кисехтер кулавра дете әзеде. барты э, оран оңлу Бе 15-16 оннук Береген салгы биһиги түмүктүр болға бар ол кенетте хүрбәһәтте минута тохтобула хох, бар булык бут, менин гытты бирге ул. Олох сака терметигер быһа Әйтіне ватсабынан э, Суриян ұйталы сөп болар, ватсаға тәрбет ұйтылары бері біті мүгер бейге бейін алды тәрбет құрылдарын ақпет. Тоқтылғы бары көрі әрен келен әйті азия оларғар тоңынан үйті тұрып Иван э, күн бүгін мастарды хитареске тағымығар тағыста, сайын көһүн күрәхтеһилер бааллар келеңе хонуннар диен. Келеңе хонуннар де. Бу хыл осенан филдәх күргәннәхтә филдәх тетимнәхтә бараннар. Мастарды әйгетер еміні. Оны ну булана быйыл чемпионат чемпионат өт болан аспыта команда хүмәрдәнне бигерге өте, билен спорт Россия ме тұқ хәтта олар елар кирәктәрнә да урку хастаплар ян хаңа стап кирәк туққа күрақты еге гидалларын күрдік кына. Хәп онны э, хите кайсқана Бір бара турар. Бир өттүннән булана студенческой мастердыгы туга договор батта хыллыбыта төрттен идин тугана. Ол төрттенен булана билен Минюс Россия ме утверждение атар. Лавраде. Эти бир э, кеслахан тух темалар камсахан. Оннан антидопинговый лагаме ханга хүрән кидде хете Э, соглашение батталынна антидопинг түтер эти уже э, антидопинг кибита улана көрүн бутан онна көрүн хепте аксулнан баранарарын көддөрө жака хеп ону э, эти вопрос эме дактана дах дебиллах онун манык алгы барытыгар элбах тук болуа төһү күс болуа дем булар көрүн айдергер онтон тас дөйдөтүнөн хайдытыгар булаан онтон андай дута федерация күнне төлелир қолобыра де онна бу хайын қолобыра тух беси танагалан басты булган күрәктәйләр булдылар азия чемпионаты булуга бесигер э бесигер ха деп онтон отигер булган европа чемпионаты булганнан турар оннук онтон балаганы игер булганы булар турар андый чемпионаты хеп этердик хайскана үле бара турар бүгүнкү күнү хотон дойду аксаанын утан эмие биэхнатака дойду масардыыны хайыннара турар бүгүнкү күннакка дойду хүнэн буллаган оттон төрдөн тантака регионга үлө бара турар диэн барар онтон буллагана спорт россии аккредитованный региональный федерациялар диэн баалар региондар хинаагылар оонтуппу булаана бүгүнкү күн үрбәттен таққа бар ден белгетілдер күннәтә олар ие тұрар ите статистика дем була була холобра Еті ити федерациялар қайда кайда хетемне ахты күлеле хагыты ота хетемне ахуле дем була ана шүрүннән буланы бехине россиятага федерация масырды хетен кене була ана президиум ден нахпысат президиум ден бар онна хамы үрдүкү муньяк попула конференция ден була ол конференцияның сүрүннән лахам вопростар баһараллалар онтон ис турук үлө түтүн кайыскатын булууга булаана президиумнан баһараллар эпти ә, президиумга булаана бігі онанта кейі бар бұрайды, регионаттан талылар выборданан <coughs> талылар жондар, мастар дыхе кетін жона регионна бара таланлалар онно эп ә, онно эте регионнарга төрөйлөгө булаана анал специалисттер эме баалар холобура бу тоғынан социальный э, тоқтарынан қайысқаларынан сеттерінен денде оның көме группаларынан үйлі барар құлы бара тұтатында ете топинг э, или баттастыуды тұстып дейтінде э, ете чөтуар қайда бұғылақты келері ете ұлағына бұл күгін ұстата ұлағына де декабрьге бастан кырга сетейлі бабыттыра құлы бұра де үлі хеттерін кетірі онны стратегиятын орын де бұл бұда Эп, онны буланы бихеха э, Всероссийская атлетика Федерация бар ден. Но Гришин Борис Владимирович билен исполнительный директордан билен ехдер. Э, он кене ол член президиумы да. Мастер федерация дер кине көмөтүнөн же кахып кине хеме мактанаханада холобура же кине бетин начальниктерин специалисттерин көмөлөһүндөрүн колору биэхет стратегия бутун антидопинговый стратегия бутун икитенче үрбөстөн икитенче үрбэхетте аллахалла оңолу туар көмө болбуттар холобура хеп ону хите холобуратын көрүннөттөн эме опытастаабы холобура улахан көрүннөттөн Онук олимпийский үрүннәттен ону курду астаһыннарымыз ите стратегия бүтүн түргөн түргөндүк оңоромут холобра бу туукка тохсуннюга э, э, согласование та аспыта э, бигерген ите холовра онна бу тухка пиралига вон төчө лабаттас бут ите генеральный директор кедере Вероника Викторовна Логинова на кедере Россия Федерациятын мастардыгытын президент Михаил Дмитриевич Гуляев бутас бутара онну ол же февралига холовра эме тухпутун эме баттас бут холовра студенческой спорт мастардыгытер лигатын хайдытын туынан холора догора төрттәне. Нах. Бияка көрөчүп кеттер дилер истебит. Алло. Алло. Үдөгәне. А, здорово, друн. А, бакурус ветер мулай скребин. Хөп, истебит. А, бу мастардыгыда йөрөттөн бе сакалар жетагөн хамаяттан бәбит төрәбит ешкеден таарбыт э, спорт көрмө болдылар. ونقول بهينا هدر توهوا هتقول هو خدو امريكان سكي olur. turan e, bu master то спонсор болу та болду дигинен бени үтүк тынар болду ака ол жени то егитей сөп ихиттибит аха ити өттүн ити өттүн же тевдах туханнах бупурухуйди яхахепте оннук Отон бу үбүлени онна масабдыгы тахидитер босой бияка төрп көрүннөрө үйүр хокон демар же республика битихинен ол чачытнен бияка холура қылдата Э, хақа херен бюджеттен э, төһөр ухумма көрүллөр холобра хылгаде эти буллана э, кайыската көрүллөр кайыската буллана тоолан токкалара булладе бу регионнары кириге бу инвентарь оңолуута боллун медаль грамота холобраде оннук онтон атын этте буллана тастан кири бюджеттен булыкта холобра эп эти буллана спонсор тох өтүннен болор булладе Эбити спонсор өттүтө булана кыжык хэптэх тух улахан спонсор хин бирнада төрүккөрүн хайдырдыгар болсай спортка дааны дияка эбити улахан федерациялар барыта дойду аан дойду дөрдүнөн көрдөккө дойду дахинен көрдөккө хин бир хайра генеральный спонсордаах болалар төрүттүр хин бир үбүлүр оннук онна взаимовыгодный деп курдукта бэбэага тухалаах тух бире рекламалыр көрүн спорт көрүңө бира буллааны тохтур ден мулай холобра деп биләһәне төтөн оннук. Эп онтон билен хака хергер буллаана би э, мандык лахан спонсор ден антан атак мандык э, така спонсорда баалар каракарала мандык көмөлөр бар дөннөр деп булды холобра. Эп биби мандык атта компания ник үбүлүргер кепсетилер баралар болот вот хемби. Кепсетилер баралар холловра бу правительство тахымга реме бу e, распоряжение ме ота тахсар холловра де председатель правительства холловра баска e, уняхтари бите ол тугунан де e, он холловра бу сүрүн спонсоры мастер дегитигер буларга ден сорук турбута холловра спорт министерстве тереме холловра де он бу тох кенегер ме холора министрлерлерге холора бу мастарды гетер хептөх спонсоры болан халкытын үлеликке догор баттай кайынде хөп бактал хеттебит Владислав Петрович ә, да яха киребит эн болор то сахайрыга спорт сайдитигер сырдатыга көгөлөһүнгө орулун сүнкең эн болор оттон өркемге спорт экүүтү хага сүрүнө редакторунан Саха спорт суруна шеф редакторын үләбетен әлбәк статья суру яптыра. Бу билдән турыртын әме э, бәйәте туспа сыралақ өлі болды. Спорт э, түйілгі тиертиен, көрі үсті, сурую, харскаға түйәрі, э, Оны бес 105 бұл қолыбыра фотоальбом, брюшура, спорт каналақ кендегелері, редакциялан қомыян тағар бүккін. Етегер отыт бейі спорт националы көріңдергер анам бұттыры бастыкы суруюн кидеген диен иттахмана тугу тиңете. Ата мен бәем дигәр идәбидән учуталбын. Хүрбәттә ул осколавлы битим. Ога олар онтон. Эти бүген уроб нәрия хаҗибет Иван Иванович Капыриннен. <coughs> Тогон асылтан хатаска э, хутнан бруйдамы тоғлар осколлар гәрүлләп бит. Уйбан мастар дыгытын хакатуун чутал эте онна мастар дыгытын секциятнытан оғана оларға үрдәк э, татарылақ арасыша кубага ден күрәхтә етерибите. <clears throat> Оны мин стаж воспитаты быгытнан кине көмәлгән онна биреме энтузиаст бейін көттүрләп Михаил Мордовской Михута ден э, табарыс биднин нарол күрәхтә хилер тәригә үләләһәрәтибит онна <clears throat> ол скола үләлирим тохары миннар хуруяр кагаттарга хуруяр тем общественный корреспондент быгытнан оны тотула огоны итиге хамай бу хүрүнни Оло бір кихе огону бия келер үксін үксүн үйті тахара ита хуак кыра кластар көчүгедди күөрэмме тагыннагынан үрахтергер элбе калылаак он үксүн ырахан итиле оголор келелер олну оголор кытта кихе бір үлэннен онна спордынан киннери киһи баһылыыр хайын оголор үллэрэттээн киннэркытта э, айылкаа хыджан бу буспорнан жарыктаан ол курдук ол иван иванович капырин мастардыгытнан үрдэан күүске жарыктаан олтугунан урияммыт олох хайын гакел бит оголорун азия оголоран күрахта екі айыл ахтаргар тие э, ситихилэммиттере онтан миигини кытыгынча бир хыллаакка бу спортивная якутия кахакка он главный редактор нөлі Сергей Шишигин бияқыла кәлденің ұрбыта, оны мен бу идәбен тостулары тамын қағыққа үләбен хағылабытым. Онтон иктігін чәхетті хылтан бу модун жетігер кейрен, манчары бағалай төріт көріңдерін кейінігер үләләм бар бұтым хырдатыға. <coughs> дойдум. кейінігімден дойдым, сұнтарт спордың тұғынан иктігін онно төрдү спортивного нюболар гаранан хунтар спорт историятын кинигатен уара Валерий Помиштен ол хагана спорт улуста комитетін халай ачытнын белемнен тахар быппыт онтон ыла жа күн бүгүнү гардылыти энепетин курдук шүүс жүз бес кинига болды үксә холор модуңа үләлир кәммәр инекенчи юреш григорьев бу кинибәтә спорду хайыннарыга олусер баханалардах идеялар ки иннягынан кини бу спорт хырдаты киниген тахарыны күскөян мин анаанын он биге биһиги холобур билигин манчары кинигар агыс көрүңү тутанулоробут ол көрүңнерге бырабылалары онно бу көрүңнер историяларын бастың жоннорун туһунан кинигелери нар бәлем нибит. Уонна боллаан отто тикурахта хилер болаллар. Манчары он юллары түйетіл болы болы. Ол он юллар альбомнарын бәлемнән тахарабыт. Ол бүйігігар спортивна он юллар, ити азия олар он юллар. Хити э, фотоальбомнарын бартын тахары гөлі ләбітім. Әлбәқ үгіз күрахта хилерге бо Россия чемпионаттара, мастарды хитігар андойды чемпионатын прескиндарын халаян үлі ләбітім. Уонна бұл үдәдіркәмәр хүрбәттен таққа дойдуға командировка ахаджан бу биһиги көрүңнөр бит атактарыгар туран аанда дуга э, тахсалларгар барытыгар хибидиетел хуруячы киһи болан онны хаджамы мен хулубур э, <coughs> бу биһи көрүңнөр бит аанда дун баалыыларгар барытыгар кыттыгастаах курдук ханнана бин оннотто бу биһиги көрүңнөр бит того бу маннык балысханнык хайдалар хүрдәэх бар Хапсагайда болдым, мастарды хитада болдым, бір абылылар кеші бирде көрө төйдүр. Жоралар ылынар хулу. А, жон ылынар, онна боллана түргенлик бараллар, күнүмәк көрүң. Колобур бу телевизия фармака наха түбәһәр көрүңнәр. Ол хим боллана жон хергир, жон интерьергир. Онтан болланы того өссө күскә хайды бапты дем бу проска боллана ти бу Иван Васильевич әтте үбіләһем Ити ыйытта Ермолайс нам хам хеп кыйытта бұл алыросы тоғы спонсор болбат иден. Бейі көріңміт болланы итинник қанныгыра республика барула ханкыахта каастыван этелте постоянно спонсор болуна. Оны бихияха боллана күрәхтә хиттен күрәхтә хигәрәт итерилләр. Кола бер биле багатынан онна кыратык ыгылак бутерилте манны күрәхтә хеге батча бибере аттен отта текистел болбатах. Онны жаһаллар тахаллар ол быһытнан үбеләһеннәр булдылар. Ондан колор бу көрүң курук биритинник кыахтаах терилтен кини асыгыран үбеләһен оңотторор болдар. Ол олыскы ыйлаг онны бу көрүңгә тухалаах булды. Итинник кенче үрөшити вопрос кәһүрдә өркәмгәләләтә мин көрәһе жаман холобур ол гына ман хомайоқ эһин бия хати үгүстуок бут кен олоха кирбет холобур мастарды хытын норотер кырла кина ден терлихтагат бу вопрос эме манна бәбит министерстволар бит хигарити сөбелехини баран быхарылды бут курдук илдархан жаһала таксы бута гына барат билиңа дер кен кыян олоха кирбек кахаджар холобур хитинник көріңе күштәғы бүдәхен онна бұл халамта жайыта бар боллағаны бұл көрін қолы бір хайдыны. Бігат историяттан беле бітті қолы. Япония дзюдотын қайдақтарға бұттары. Жапонларын әлбә қатшыны бере-бере жоннары аңдойдыға ұйтан кәбе әлдерді. Дзюдоны бағылабыт жоннары. Олар аңдойдың бардынар оқырды керейдерді онды оларын тарғап бұттары. Ondan bir himas bütün bola jombar tajarık tanıyan bağarar. Onu bollağını bir higa onu bäbi töttü bütütten olur bu omuk tılın bilir trenerler dağ bolan. Olur bir higa bäbi kürekte hiler atın hirge baran teriyer kıyaktak. Ebite bollar bu омуктар бәлер ыытар күрәхтәһиләргәр онна кыттыһан. Ол күрәхтәһиләр чертиләренә коловрити Арнольд диен улахан андай дута фестивальгә кирен кыттан онна биге киннер көмәләреннән күрәхтәһи табыт. Эбетер ити көһө жаромуктар андай дута онюлара диен бар всемирный игры кочевников кыргызстар ыйталлар. Биге андай чемпионатын онна ол чертчиннән ыйттыбыт. Инняннан бұл республика қолабыр бәті үшігайдік бұл мастарды ғытын көрің бұғытнан тағарырға күйістәқ қамсан ғытан ады. Сөп, сөбілі әбет. Э, Бігеға көрөтші өтәрер істәбет. Э, Алоу. Алоу істәбет. Үтеуге әнен. Үтеуге әнен. Әпірге тағастың әйгін істәбет бұл қойын. Аха. Хаңар? Тағы мен аманды бұл әтілі Телебихерге стеме хангагын ылан э, ханагын онагын кудан без. А, оно Николай Николаевич тот дили? Ага. Ты идёте Пулахты Николаевич. Тоже Петр Дмитриевич демен быстахазы. Тога акты бар кет. Ага. Кимири шарын деймін екен баста сағылачылары құлыбыра атын э, ақтылдарлар бағу петр агонысыларда петр картая Степандин, Николай Сапронов. Те бары саңалабы чыннар э, тоқа кире жалдар, бир история. Онын постоянно ты бихеме кепсибит, юрина чле битер, кимна бастыкы мастардар, кимна хавалауттар нин. Онын муга халбаттар хадда тағына кимдар. Оны кулла. ата бұл балтара ұстата, мастарды хитин федерацията терлибита хүрбебе сылғары текинеге бәлімнәті бит онна түйөссүстен такка мастер мастардыыга мастердар бит киирдилер тоғыз үтүөлээх тренер тоғыз спорт бачуаттаах мастардары онна то мастардыхытын историята бу тоғуоны сылдартан ити аага чепит истэ чепитин курдук бастаан хагалаабыт ити хаңа хамсанылаах барабылалар киллер бит Петр Каратаев, Дмитрий Шарин, Георгий Сыпандин, Николай Сапронов, Виктор Николаев, Петр Кривошапкин – bu jonna rahattara barta tabar. o itikiniga hürdağın şu edik kire el elbağaqtılar bağlar bihiga tomastardı hıbıtiti bu bugünkü körüne kinlerge tire garan hagalanmıta bastakı bir ablanı kinler onur buttar enyeginan bu barata bar boluğa onda min holobur bu bihige mançara bahlay atnan respublika ta kimit e, haqayrgar chuakkay hotok онтон өссө россия адаганы бууманнык спортивный терилтаабеэте библиотекалаах онна кинига тахаарар манны киина устар э, кииннаах терилте хуоға болу диһаныбын онон бухолор на киин терилдергер манна биеха үчүгэй база бар онон билигин жыыла быхаарытыгарарынаада холобур биин кыттөүлелиэхтерин бааралар бу былырын э, россия таагати физкультура академията. Эти киллер биттера онтон хитинник үләлі хем бағалақ жоннар әлбәқтар. Бие қекі физкультурнай үрдігіверақ бар институттар. Манны тетер эпитти бітті. Бес наука кандидата бұл мастарды ғытығар диссертацияларын комиссиябыт ученайдар үләлейлер. Екі институт бұл мастарды ғытығар базовай көрің болалар. Жаманны шуғайдық хайынларын бейгүрлілі атақ бітіна бейге мастарды ғыбыт наушынай терақтақ, үбіләһіне толырға атчылылақ, специалисттардақ болағына жа әтеті біт бе, маскарың біт, мастарды хібіт олимпиадаға кирер кықтақты. Олыс шуғы. Түмік беребет бітірі бұл шуғы хата, ватсапқа кілбедейтілерге тоқтуық қайын, мұны тәйін бере қорой дәріс көтелдері болу. Киргизия кыргыттары күйірбеттер, кыргыттары кыргыттар күчтө массово челбеттер балах. Эту күдүмен. Бу бие кулор мадунга даны нахат бак кыс келбет аяк санна кыргытта э, челелер. Онда туспа кыргыттар чер тренер ден улуг э, почти болгон кирде мана те ким бар? Яна Юрьевна Захарова чер туха Юнуска. Онна онна хок кирде. Тыларга ми хок. Олен ити тренер делебет яха надо мен токуйдум. Бу кинер гонна Монголия Федерация да геләҗә ди мастер ди кине. Опыта тастаха. Ол хонун кирдик кепсәрем. Чүмәр дә команда та Монголияда киләҗәләр, аңдыра оскола олары, он Валерий чемпиона чиер. Оны Мадун тирен дәрмие кинян көмөлһөллөр, күннәрдән арасаннар ул анамма күннәргә ме эчтәнгә чисәлләр киннәрдә. Мм. Э, э, э көлөйне э, тугаден улар етегәр холыбыра дем бар бу. Мастер диктер билинге атыр бу мажнылар бутын сол бер саңа көлөйне тардыгачлар баалдыр дөдене ипеттер. Баллар бе олай. Холыр ти билге да республикада чемпионатын күндөхө, Россияда чемпионатын күндөхө саға волаттар һән тахсан тахсаллар. Мм. Э, Тух барын барыр бул көлөне барыйты. Наһа мискеде болбатыр. Мм. Ә, Кыргырларның бир барын ер. Кинне э, мине бәдне тәбинне. Би акырахсы билла адия мастерды хитигәр династиялар баалар. Ите ите пикинигә битер хүрбәттән такканлык ыаллар киддиләр бу холы Николай Әлләвич бәтә. Уала анда дишемпионы кыга буллана эме республика астыгыла чемпионка тохудия улахан көрөхтәһиләргә бардылар кыттар ол курдук маннык агалары оголары жарыктанар туактар баалар индегинен хол буктаксан ихер механа бар ок бол батак ол ок бол батак сетим сетим бар хем бир сетим бустыбат Тардыхаларга рахары хундук белемнен әлләр. Отут сөкүндә хатчак келдери хабары. Бу диктебитеринне. Эте Э, бир өттүнөн көрөчү һәп хепкетелери була хеп би уланы куловра көрүңү жоңго тийимти улунады улай кии көрдө олордо көрөн баран билемниилерин куловра хеп ол бихи улаана атына түттөн көрдөкпүтүнө булаана куловра тренерине түттөн көрдөкпүтүнө спортсмена карастаган жемареме куловра тие күрөхтээчине спортсмен булаана бу би кисиге булаана бу лахан спортсмендин бээлер бекке жем билелер Күрді бақтына вырусканы көстелді. Оның ол восстановлениетін бір уаттан көрінің орылы барды. Ол енеде төхеді ағына телевизионный форматқа көрі әтшігі болдылар. Имбір спортсмен ровията туға имбір бастығы ожырып тұр. Әп э, ехетті біт, Тимүкке Николаевич, бейі э, көрашты бетігер мастар дегіннан жареттанын дейін лобыра. Угуерінің ғарарын болар, бәт қылғастып. Антон, бейі э, бұл манчары бағай кейінігер условия барыта бар. Хам әлбәқ кебілік мас Он тұрыр. Онна тренажердар ең барты балылар, тренердер балылар, екі аңды үйді чемпионы тренер бұғытны Республика главный тренеріме бар мен үңірем өті, мұдыңға... Аны жағас. Аны жағас, кәліңгі сихили атақтап соларын кәпсеп бекетер күнді көрерсе мана бейли бетін темік түйбіт сетаналарын қалымаң сылбырға тәкілджің үлімнәхи үрігөті мәл өгір болын көз дейді